許可なく見上げるな不愉快だ小僧俺の魂に触れるか共に腹の底から小僧を笑った中で一度は許す流をわきまえろ領域展開福間水